So, willkommen zur nächsten Folge. Portal 2 Koop. <laughs> ähm. yeah. ja, mit Werwolf 25565 jedes Mal. Stimmt, das, das habe ich in der ersten Folge gar nicht gesagt, wer da eigentlich mitspielt. Wer bist ja, du denn eigentlich? Schlimm. Wer bist du denn eigentlich? Keine, keine Ahnung. Das ist der ähm. Typ aus den GTA-Streams. Der Werwolf. Ja, der Dumme. Der Dumme. Der <laughs> Dumme. Setz mir dein Portal da hinten hier. Da hinten. Da. Okay. Ja. Genau, jetzt gehen wir da zurück. Und du setzt jetzt dein Portal da hier, statt dem da. Äh. Ah. Das yeah. bringt uns nicht viel. Du musst der Portal Doch, jetzt... bringt uns schon viel. Weil ihr jetzt... Halt wenn du das Ahnung, Portal setzt, dann äh, ist es weg. Mhm. Ah, okay, ziemlich gemeint. Dohi, chill kurz. Mhm, das, das da. Druck. Und jetzt wissen wir. Und jetzt das da. Und jetzt gehen wir wieder weiter. Das ist so jetzt sitzt du Dohi. I. Do, Dohi, Achso, das meins ersetzt. Okay. Genau. Und Do rennt nie, genau. Ah. Jetzt haben wir Omas. Und jetzt hat uns das was gebracht? Da ist der Ausgang. Yay. Very well. The humans closed this test because they said it was too deadly. I thought they would have moved it into the testing track Hall of Fame for that. Not Kratzeis aus der letzten Folge. Yay. Boah, ich muss da mal ganz kurz da die WhatsApp-Gruppen von unserer Klasse äh, auf stumm schalten, weil die so ätzend sind. <laughs> mhm. Die kapieren einfach gar nichts. Gut, dass ich Ida schon seit Ewigkeiten hm. geleftet bin. Hm. Gute Idee. Kannst okay. damit machen, gell? So habe ich schon überlegt, ja, aber dann ist überhaupt keiner mehr da, der irgendwie... <laughs> ja, lass, lass die ganzen schlauen Menschen allein. Und übrigens, hallo Herr Hector. Genau, liebe Grüße an Herrn Hector. Warum auch nicht, ne? Ah, das war schlecht. So. Na, irgendwie doch nicht. Chill. <laughs> no, Mann. so geht's. Du, ja, genau. Du musst jetzt zur Vierer gehen und den Fanger. Ja, müsste die schon, ne? Achtung! Ui, hallo. Yay. Yeah. Wo muss der jetzt hin? Ähm, ähm. Entmitten. Ach, chill, das mach jetzt I. Du kannst das nicht. Okay. Toll. Geh mal weg dort. Geh mal weg. Geh weg. Mag ich aber nicht. Doch. Das magst du schon. Weil ich jetzt so mach und Nein, musst du machen, okay. Schlecht. So, jetzt gib mir den Ball. Wo ist der Ball? da hätte man mitnehmen müssen. Ne? <laughs> ähm, da. <laughs> Super. Beide, <laughs> yeah, wir haben das voll drauf gehabt. Ich hab geschissen. den Ball hätte man noch mitnehmen müssen. Scheiße. Der Ball so. war gerade in dir drin. Uh, okay. Ja, lol. Ähm. Are you broken? It looks like you're malfunctioning. Hui. Hallo. Okay. Hm. Ach so, hm. warte. So hätte es sein müssen. Und dann schnell umswitchen, oder wie? Ich hoff's. So, genau so. Ah, wow. Sehr gut. Und das jetzt gleich nochmal. Juhu. Jetzt müsstest du machen, ja. Warte, ich muss einmal komplett um. Und dann musst du halt einmal da um. Ja, genau. Und dann... Ja, das ist... Na, ja, das, das, geht aber nicht. Hm, vielleicht geht es ja so, auch. vielleicht kann man da auch dagegen fahren. Ach, chill, warte. Na, warte, so und so, den kann ja ich setzen, so. Mhm. Ja, ungefähr, ja. Und du sitzt deins da hier und sobald und ich da dagegen geracht bin, boah, Chill mal nochmal. Ich muss nämlich komplett zurück nochmal. Ich muss mich von der Seite das da hier klatschen. Mhm. So ein bisschen so. So. Und sobald und dann, das dann, sobald, äh, dagegen... Äh, sobald ich dagegen klatscht bin, musst du das umsetzen, genau. Bisschen her, dein, der Dings, da ein bisschen her. Genau. Achtung. Das war zu früh. Schlicht. Erste ging klatschen und dann umsetzen. Jetzt sollte das funktionieren, hoffentlich. Und los geht's. Nein! Schlee. Das war extrem scheiße. <laughs> passt schon. Weil ich weiter geradeaus gelaufen bin, obwohl ich schon oben gestanden bin. Mhm. So. Yeah. Aha. Excellent work. Dass die Pflanze keine, was? Was Pläne? Ihr plant verstanden. Also Pflanze. Hm. Okay. Pflanzen. <laughs> genau. Schauen wir mal. Hm, schaut nicht so schwer aus. Hm. Oh. Yeah. Wow. I'm sorry. The arrows seem to have rusted off. Good luck. Und was gibt's da um? Ähm, nix, da muss man irgendwie weiter jumpen, als man kann. Ähm. Schauen wir nochmal nach oben halt ein bisschen, nach links und jetzt nicht ganz so weit auf. Und da jetzt gerade aus, genau. Und jetzt schauen wir, ob du da irgendwie eine Plattform setzen kannst, damit ich da auch aufkomme oder ob du, ob du da irgendwie hinkommst oder so. Er sitzt da, wo mein Rot sitzt, ist eins hier. Genau, jetzt gehst du mal durch. Oh, oh. Aha. Und genau. bringst das? Äh, na, weil darunter ist einfach bloß äh, kaputt, äh, Wasser, das kaputt macht. Und da ist einfach gar nichts. Hm. Warte, du Gehen kannst eh, bei, unten. kannst eh bei mir ein wenig zuschauen. Ganz nach unten. Ja. Oder musst ah, du jetzt auch herkommen? Na, wie? Wie? Ach, schimmel kurz. Genau. Na. So. Wunderbar. Genau, und jetzt muss ich da mein dunkelblau setzen. Wunderbar. Yeah. Äh. Läuft doch wie sonst was. Aber Vollgas, ja. Vollgas. Oh. Oh. Und jetzt? Leute. Oh. ich hab jetzt noch mehr oben. Oh. Das ist äh, jetzt lustig. Hm. Hui. Oh, scheiße. Ich weiß nicht, ob man das schaffen kann. Aber ich glaube schon. Natürlich kann man es schaffen, nur nicht so. Daher hm. Portal und do. Ah. Da unten ist was. Ja, du musst mir irgendwie Schwung holen und dann do hier, weißt du schon. Ach, chill mal, warte mal. Mai Portal sitzt sie jetzt. hier. Geh um. Dann kann man da oben. Da muss ich meins. Na. Du musst deins da oben Aber dann- setzen und da oben. Wir gehen mit- Und Wir oben? genau, Du musst deine Rose jetzt Warte wegmachen, glaube ich, oder? genau. Und jetzt tu immer rots weg, oder mein Gabes. Schon mal fallen wir mir da beide rein. Hui. Ja. Au! Oh, Nein, ich bin scheiße. oben gegen das Ding geflogen. Oh. Aber warte, Mhm. Haha, sechst du das? Wunderbar. Und jetzt, jetzt pass auf. Jetzt drück am besten Tab und schau mir an, was ich jetzt mache. Sechst du das? Was denn? Du schaust mir an. Und du machst irgendeinen Tanz? <laughs> Scheiße. <laughs> Das haben so episch gemacht. oh, fuck das, das war schön. den ganzen Weg wieder oben gehe. Kratzeis. Spacken. Ich kann das immerhin Aloha, ja. Komm, mhm. fast, fast ohne die. <laughs> Das war so pure Epicness, so voll der Tanz davor und sowas. Das jetzt nochmal. Für gegen dir. so wie wenn es nicht rechtzeitig aufgeht. so, laufst voll dagegen. <laughs> Bei der Einkaufstür von irgendeinem Supermarkt. Genau. So. Genau, wenn die super putzt sind, dann sagt man nicht, dass da Türen sind. Dann lauft man voll dagegen. Ja, genau. So, da macht man Eine jetzt geht noch, oder? Einmal geht noch. Genau. Peabody. Peabody. Ja. Schauen wir mal, was drin ist. Hm. Schaut sehr einfach aus. Wenn so wenig Sachen sind, dann ist es immer am schwarzen, glaube ich. Stimmt, ja. Au. <laughs> <laughs> Au. Au. <laughs> Kommt man überhaupt durch? Aha. Okay. Der okay. okay. Wow, das ist ja direkt. Du musst so drüben da ins Navi sitzen. Oder wir machen es einfach so. <laughs> ähm, Hallo. <laughs> Chill mal, warte, warte, warte, bleib, bleib dort, wo du bist. Chill, bleib dort, bleib dort, bleib dort. Jetzt hat's Alles im Griff. Im Griff, ja. Ah, jetzt. Ich bin woanders. Ja. Yay. Yay. Warte, ich habe äh, hab ein Ding noch dabei. Ein Ding? Ja. Ah. Du musst wieder da oben sitzen, so plopp. Und... Da, irgendwo. Imokto. Hallo. <laughs> ah, fast, oh fast hätte ich es geschafft, fast. Ah. Ich hab's auch fast geschafft. Wow, das ist ja direkt fast praktikabel, was ich da mache. Du musst da dort hinten eins wieder hier sitzen, da hinten. Ja. Und jetzt einfach da dagegen. so, geht. Ach, das geht nicht, ach so. So, Mensch. Oder Stunden gedauert. Aber so schon. Ähm, bitteschön. Bitteschön. Ähm. Oh. Okay. Das schaut bitte lustig aus. Hm. Nicht ganz, ja. Ah, du musst mal Anlauf nehmen und dann Weiß ich nicht genau. Genau. Hol mal denkt. Ach, chill mal, warte. Man muss, ja, ja, schon verstanden, fast. Bissel zumindest. Hui. Ja, doch, genau. du sitzt jetzt da oben uns hier. Uhuhuhu. Und das zweite ermöglicht ich dir jetzt, indem du da wieder aufsteigst, geht das? Mhm. Genau, du durchgehst und dann setzt du da ins Do hin. Genau, und jetzt gehst du wieder zurück durch das Portal durch und springst da durch. Und dann kommst du da oben raus und dann schauen wir ganz blöd. Oh ja. Aha. Aha. Aha. Aha. Und jetzt aha. musst du. Das jetzt war das verkehrte Portal. Na, Moment. Ähm, du Auf musst jetzt da oben, kannst du da oben eins aufpassen? Nein, kannst du nicht. Nein, aber was ich machen kann, ist da unten ein zweites Portal sitzen. Das bringt genau, uns aber gar nichts, ne? Na. Dann aber muss ich so wieder zurück. warte mal. So, ja, schau her, so, so, so, spring da oben. Ach, da unten ist auch noch was. Ah. Genau, wo jetzt gehst Portal, du wieder jetzt da oben? chill. Das war das. Gehst da. Mhm, jetzt setzt du das zweite wieder hier. So. Genau, genau. jetzt geht's. Okay. Ähm, das Blade ist, jetzt musst du das für mich machen, was ich da gemacht habe. Chill noch kurz. Ich muss jetzt erstmal. Moment, ich muss erstmal da aufhören. Ich muss jetzt da ans Her sitzen. Du musst bitte einmal da und einmal da hier sitzen. Einmal da und einmal da. Da, ja. So, und jetzt mache ich mal jetzt Wort da her. Mhm. Jetzt mach ich mal jetzt was da her und du musst mir jetzt da abholen. Da. Äh, ja. Nein, ich bin zweckgesprungen. Oh. Ah. Aber es ist fast egal. Fast. Mhm. Weil jetzt halt alles noch mehr machen muss. <laughs> Nein, muss ich nicht, jetzt da her. Bisschen tiefer da oben noch. Ja, passt. So, jetzt kann ich nochmal da machen und. Jetzt warte ich da her. So, jetzt sitze ich da her und. Ich muss da her sitzen. Achso. So, wow. Jetzt sitzt du da hier. Äh, bei X ist ja. Das, ja. Und jetzt sitzt sie meins daher. Genau. Genau. Yeah. Oh, super. To try and make this course more exciting, I asked the reassembly machine to not reassemble you. He refused. I understand. That would be like asking me not to test. So, heute mal eine längere Folge und ja. Vollgas. Vollgas. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, genau. Servus.